Faizah stagolal kolbu maka tatkala hati kita sibuk akan sesuatu min hadihil humum yaitu dari ini susah bagaimana kita ini bisa mer, apa itu merampungkan ibadah dalil ibadah it laisalaka illa kolbun wahid karena kita ini nggak punya Kecuali cuma hati kita ini cuma satu. Nggak dua hati luru. Sing situ kangge ibadah, sing situ kangge keapian, sing situ kangge nyusai dunyo lah kan nggak iso. Nggak iso. Jadi otomatis ini kita harus ada dua pilihan antara baik dan jel jelek. Antara kita ini menjadi pelayan Allah dan kita menjadi pelayan selain Allah. Ini beda melihat. Makanya ada keterangan Allah Ta'ala dawu maja'alallahu rajulin min kolbaini fi jaufihi. Jadi Allah tuh nggak menjadikan sese bagi seseorang itu dua hati di dalam perutnya. Jadi hanya cuma satu hati itu. Sedangkan hati itu adalah makdanul ruhil hayawani. Jadi tempat apa itu eh, simpanan ruh yang bersifat atau bongso hayawan al muallaq yang ter, apa itu yang terkait linafsil insaniyi yaitu bagi eh, diri yang sifatnya eh, jiwa yang sifatnya manusia al insani bongso manusia jadi kelihatannya itu kan apa itu badannya itu badan manusia awake awak menungso tapi jerone ati iku adalah apa itu termasuk simpanane ruh al khayawin gon pendemane ruh khayawani lalu di kuno iku akhirnya jasad iki ya bisa nurut dat kepada apa itu ruhul khayawani mali isine yo me e nelek neke mangan turu ya me ngono iku karyawan. Nggih mboten apa ana karyawan iki berpikir kangge besok manfaat atau anu kan enggak ono iku. Wis pokoke ya mangan terus nelek maro turu apa jenenge mangan terus apa jenenge turu mek ngono tok ae. Niki jenenge karyawan. Dadi urip model kaya ngono. <laughs> Nggih ya. Jadi muta'alik li nafsil insani awal awalan wal manba ulkowi dan itu tempatnya tumbuhnya kekuatan biasriha dengan berjalannya kekuatan wadalika makanya ini kita ini ter, terhalang dengan taatut nggak boleh kita ini uh, wadalika yamnau jadi terhalang dengan taatut kita nggak boleh macam-macam menurut mesti kelakuan ini nggak bisa double-double itu ya, kadang-kadang kita nilai manusia itu waduh wong iku lakoni nasionalis ngono ya yo elek dilakoni yo apik nang dilakon lakoni nang kali kudu lokalisasi yo dilakoni ngono ya nang masjid yo dilakoni <laughs> wah jere malaikat e Oh malaikat itu sampai bingung ya. E. Iki bagianmu apa bagianku rokib? Ah, sing rokib ngomong atit, atit <laughs> ngomong narokib. Iya kan? malaikat ya bingung model wong kaya ngono iku mang. Soale iku ibarate bolah ruwet nggih kan? <laughs> Gak jelas wong iku mang. Nggih. <laughs> Gak jelas kalau kelakuane ya elek ya api. Jadi manungsa niku lek sakit ya lah tatkala melakukan kejelekan kebaikan nggak bisa ini kita kita apa itu langsung kita lakukan bersama secara bersamaan nggak bisa. Jadi kebaikan pun juga demikian. Kalau kita melakukan kebaikan kejelekan nggak bisa ikut-ikut untuk anu campur aduk kaya jenis segora atau apa jenenge campur nggak iso. Ya ya pedes ya asin ya gurih ya apa ngono nggak iso iku. Nah, makanya ini walhal hal annaka malak tahu minal humum. Jadi hati ini eh, pada tingkahnya sesungguhnya kamu itu biasa mem, apa itu memenuhi hatimu dengan kesusahan atine dibeki susah kana <laughs> kana apa jenenge seneng-senengi blas ngono mangkane wajahe malah keriput ya kan maro plek ireng wis dituampak disawakno kok tuwek ngono nggih padahal yo sik enom are sik wingi sore niku lho Oh, kaya waduh kaya tuwek ngono lek susah nampakno susah niku modele ngono niku Engko nggarep pondok lek kongkon ngapalno Quran wong sip atine dibak isu sanu kira ri apa? <laughs> Hah? Iso apal ora iku? Ora iso. Wong atine buk susah. Wa makana dan sesuatu yang telah terwujud dan sesuatu yang akan terwujud dari urusan dunia. Ya apa atine? Atine niku lho mikir, mikir barang sing wis enek ndek ngarepe dipikir. Iya kan? Ya apa ya anakku iki <laughs> ngono ya. Yo anakku ya apa ini ki ngrumat Tegal mikirno Tegal nek ngarepe. Iya kan? Wis pokoke mikirno sembuwarang ngono sing terjadi nek ngarepe dipikirno. Lah apa sing pikir, barang wis ana ngene ya wis ora usah karo pikir lah. Atau mana bak mikir-mikir maya kuno barang yang belum terjadi ku lho. setahun kate mantu <laughs> mikir ora era-era. -era. umum orang ini setahun kate mantu semua kira lho kon la opo kok badak balik ngono sirah aku kate mantu kapan tahun ngarep lo <laughs> ngono tuh pikir ini kira sifatnya wali mengani ini kira tahu mikir-mikir apa yang terjadi biar terjadi modeling ngono lho iya kan yang mbo wis wong aja cacak setahun sak bulan seminggu iya kan Engko mau lho mboten mikir ini lek wali. Lah masalah apa? Iku dari rahasiane Allah kok. Ayo, zaman kin lan apa? Paling sampean gak ada rencana aku kok turu. <laughs> kan ngono. Gak karo dilalah kersane Allah niku lho. Mari ngono karo Gusti Allah niku gak iso turu sampean kancilen mripate. Lu mau ngombe kopi apa aku mau ngombe kopi? Lima ngono ya. Krono apa aku ngombe kopi? kopi <laughs> malah orang ngantuk iman melek ay kancilan mulai saya model kau yang atau petangi loro mau urus saya balap balik tangga tangi bisa turu ayam ban raiso model kau yang ngono iku Oke, nanti barang sing dorong diterjadi udah dipikir ngono lu niki biasanya sifatnya mong awam iku ngono iku nggih mboten nggih sifatnya wong awam niku mau mikir kepikiran anak dene mondok wis kurang opo yo aku ben mondokno anakku bayar semini semini oh. mikir <laughs> ngono iku nggih gurun terjadi wis dipe pikir katimbang ngono omah yo aku bisa mbangun omah yo ngono yo sampe ngono barang dia wae kok pikirane menungso niki nah niki wa makana wa mayakunu fi amridun ya fa ayu maudiin bakia fihi Lah lek kaya model kaya ngono lho ndi panggonan sing bisa netepne ning jero atine iku zikir nang Allah. Lek ndek jero ati kebek nyusane donya. Nyep nyusane barang sing durung durung karuan, nggih durung jelas. Lho mari ngono sampan ati sampan kangge zikir nang Allah ndek ndi panggonane ayo. Wong sing dikuwi kebek ati ya. E. Wis susah yo gak malian. Ah, Saman ro bahayane wong ora eling nang Gusti Allah. Kula maos wonten ayat niku wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qorin. Wa may barang siapa ya'su niku pakai shin ageng. Tapi niku maknane i'radu, a'rid, a'radu maknane berpa berpaling mboten maknane urip. Jadi sapane wong berpaling andzikri Rahman aduh saking zikir eling nang ngene Ar-Rah Ar-Rahman zat yang napa kasih sa, sayang. Nukoyit lahu mongko tak rangket wong iku mangko lahu tak rangket wong kuwi mau syaitonan ning setan. dirangkai dengan setan di dua tanah diikat karo pangeran ya apa kalau setan wahualahu ko lah setan ini bakal jadi konco nih yo dunyo yo akhir Liku lek kapan uang iku gak gelem zikir, nang gusti, kok gak bahayang ini. Makanya atiku lek emponanu saman kayak izikir, ay. cek di kau susah cedek cedek, lek gak muni Allah Allah, ngono lho di ati niku. Oh. nafase ditarik muni Allah, metune nafas muni Allah. Sapa sing metot olesane apa latine? Atine sing mung mungel. Engko lek atine mungel terus Allah, Allah nafas mlebu metune nafas niki muni Allah, Allah. Niki jelas sampean umpama dipundhut sak waya-waya ndek di langsung otomatis mungel Allah olesane. Apa gak khusnul khotimah? Lah sampean atine mikir bengi-bengi gak iso turu lah pokon mikir meni iso iku ya apa ya kuli-kuliku sing ndek kene iku ya apa. <laughs> mikir no kuli ngono iku wis mikir Bu meni ya wis noto sore-sore. Meni sampean masakno segompok kae mbek jangan lombok Bu ya ngono ya. Sampean isuk-isuk nang pasar Bu. Sampean masak masak sing isuk i. Ibu jone wis diatur nggih kan. Bengi-bengi bengi-bengi Masya Allah model kaya ngono iku lah iling apa gak malian ora ono penggaweane diiling-iling niku modeli wali ibadatihi lan untuk ibadah jadi artinya memang kangge ibadah mengonoan malian ora ono malian wa fikril akhirat apa meneh mikirno akhirat ya ora ono mikirno akhirat dek gunung mikirno nyusai donya sampai kering sampai kuru iya kan mikirno do donya padahal wo asli donya sak isine ora melok ndu <laughs> lah kok yo mikirno iki lho Ya ben tek ni urusane pangeran dah yo kan umpamane awak yo mek sak derma ngono lho kula sering ngomongi pantes-pantesane ngono lho Awae <laughs> awake pantas pantes-pantesane nyambut gawe awake pantas pantes-pantesane macul lho gak pantes ta dua anak tuh bojo dari gak nyambut gawe ya kan beneran niku nah niki walakot sodako maka Syekh Abu Ali yang terkenal dengan sebutan dengan Abu Ali itu Ali itu anaknya. Jadi arti eh, Syekh Sakik bin Ibrahim Al-Bal Al-Balkhi. Jadi Syekh Sakik bin Ibrahim Al-Balkhi ini punya anak namanya A Ali, maka Syekh Sakik disebut dengan Abu A Ali. Nah ini <clears throat> wakotakot damat tarjamah maka telah apa itu dawunya telah diterjemah. Mudah-mudahan rohimahulau khaisu sukola. Inna khasrotal umur almadiyah. Sesungguhnya orang yang membentangkan urusan yang kemarin-kemarin madiyah. Nah, itu apa jenenge dibentangno. Eling ae hal-hal terkecil-terkecil zaman buwian-biyen rikala bendu loro ae. Ya dieling-eling ae. Ya ana sing model kaya ngene iku. Nah, Makanya kalau kalau niku lek ono wong lagi tobat membaca istighfar. Biasanya di ini kita fikih syariat kan harus inget dosanya. Iya kan? Harus inget dosa nih, Wis kegambar kape dosa-dosane iki. Wah, ambek maca istighfar ambek nangis nangis nangisi dosa nih, dituwangi sih. Iya apa Kesalahan nih maksiatan dituwangi sih. Lek kula beten Maca istighfar itu yo ya istighfar. Kalimatul istighfar adalah kalimat tau taubat. Kalimat mau istighfar kalimat. Istighfar itu kalimat taubat. Nah, baca taubat kalimat taubat astagfirullahaladzim ngalire kayak banyu ngono lho. Kemana? Nang dhuwur apa nang isor? Nang isor. Otomatis baca astagfirullahaladzim kula saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Ngono kene. Akhirnya Gusti Allah ngampuni dosane apa duduk? Ya ngalir dhewe ngono lho, gak usah kate eling-eling. Masalah apa? Apa yang terjadi itulah takdir Allah. Takdir Allah apa enggak? Saman biyen dicetak ya model koyo ngono iku. Nah, Makane saiki kudu dalam pertobat pertobatan. Nah, tobat gak nangis sih. wong iku mangko wis barang wis kejadian itu adalah putusan Allah. Allah. Oh, lah saiki ae dihati-hati, ngono lho. Mben iku aja sampe terulang lah. Lagi ku sing model ngono. Nah niku nggih aja iling-iling ae mbek nangis nangis. Mau kula enten kula pas waktu lunga haji pas nempun napa tawaf wada Tata akan ono-ono wangis nek ngene ngarepe Ka'bah niku bau anter. Kula niku kira-kira jarak 10 meter ae. nuwangi banter sapa sih nuwangi banter akhirnya kalau ini maju maju kalau enggak dalam anak buahku loh <laughs> ini nuwangi banter ngono masya allah nuwangi nangis teman-teman ora bener enggak nangisi nangisi barang sing wis kejadian ini gak bener nih eh jadi ojo kok gelar barang sing apa meneh nutuh-nutuh ambek kancane kesalahane kancane dungkit ungkit ning aja sampe. Iya kan? Nanti nggelar perkara sing wis biyen-biyen madiah iku gak oleh. Atau kita ini malah angen-angen sesuatu yang akan terjadi. Loh, iki lho sik kate, kate terjadi. Niki kita wis angen-angen dhisik. Engko ya apa ya? Engko ya apa ya? <laughs> Ngono. ya apa yakinmu? Ya apa ya apa yakin dari pikiran iku mangko. Mane wong iki rileks kae lho, rileks apa enak ae. Nggih kan? Hmm. Wis sing terjadi ya wis ben. Hmm. Saiki umpama sing kate sing burung terjadi saiki pokoke sing paling penting aku iki saiki ya lelaku apa saat iki lah yang terba terbaik ngono lho. Nggih. Nah ini malah keterangan Qad dahabat bibarokati saatika. Maka ini bisa menghilangkan keberkahan waktu kita. Barokai waktu kita ini malik yang malik habis jika mikir-mikir zaman sing wis kalau bendo atau barang sing dorong karuan terjadi. Nah ini kan malik seharusnya saat-saat sekarang ini kan untuk kita perbuat. Ini kan? Yo nyambut gawe sing serkep, yo ibadah sing ngotot, yo laku sing api kan ngono sih. Iki bisa ada buah wae ana barokah. Lah lek model ngono-ngono ana barokah apa ora? Kon apa denger-denger, denger-denger sak jam. <laughs> Macula wis oleh sak gedhok, nggih mboten? <laughs> Lah niki yo wis sampe niki arek arek nom-nom iki. Awake mikirno ande-ande. Nggih. Biasane kan ngono sih. Berande-ande. Enggak oleh. Ingat lah kata kata Rasulullah wala takul bilau kamu jangan berkata seandainya. Fa innalau min ama min awali amali syaiton. Maka kata seandainya itu adalah permulaan dari perbuatan syaitan. Bisa. Jadi ojo sampai lau-lau si pien pien akan datang ojo lau-lau nih, enggak kan? Pun nih, yo ya bisa lagi dilakoni opo opo sing saiki perlu ngono lu? Saiki saiki dilakoni sing ting didepi apa kerja wis ngono sing otot ngono cak oleh du duwe ibadah sing otot wis ngono ganjaran atau gak ganjaran gak urus soal iku awake dhewe dipelajari F. Eh, kelas krana Gusti pun nggih modele ngoten niku panjenengan kepingin kepingin sing api pun iki